በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት የይቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነት በካህልነት እስካሁን ያለን ጊዜ በአርከ ቅድሰ በሰላም በሕይወት ጠብቀ በክፉ ነገር ሁሉ ሰውረ በሰላም በሕይወት በዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም የቸርነትህን የአምላክነትህን የይቅርታን የርራይን ስራ እንድሰራልን የታመሙትን እንድትፈውስልን፣ ያዘኑትን እንድታረጋጋልን፣ በልዩ ልዩ መከራ ላይ ያሉትን ሁሉ በቸርነት እንድትጎበኝልን፣ ለዓለም ሁሉ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አንድነትን አድልልን። ሁላችንን በረድኤት እንዳትለየን ፈቃድ ይሁንልን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በእግዚአብሔር ጥበቃ፣ በእግዚአብሔር መግቦት ከዚች ዕለት ከዚህ ሰዓት በሰላም በሕይወት ያደረሳችሁ እግዚአብሔር አሁንም በቸርነቱ በካህልነቱ በጥበቃ አይለያችሁ። የምትጸልዩትን ጸሎት የምታቀርቡትን ልመና ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ ተቀብሎ በዓለም ላይ ያለውን ይህን ክፉ መከራ እንዲያሳልፍልን ይህን ክፉ መከራ እንዲያስወግድልን ፈቃዱ ይሁንልን። እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁንና እንደተለመደው ጥቂት ደቂቃ በእግዚአብሔር ቃል እንጽናናለን፣ በእግዚአብሔር ቃል እንወያያለን። እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ሆኖ ለእኛ የሚበጀንን እርሱን የምናውቅበትን እርሱን ደጅ የምንጠናበትን የእሱን ምረት የምናገኝበትን መንገድ እንዲያመለክተን ፈቃዱ ይሁንልን። ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። በዚህ ርዕስ ነው የምንነጋገረው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ማ መልሱን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኘዋለን። ከእያንዳንዳችን ያራቀው ማን ነው? ከእያንዳንዳችን ያልተለየው ማን ነው? ከእያንዳንዳችን ጋር ያለው ማን ነው? ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ እናገኛለን። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 27 ጀምሮ ያለውን አብረን እንመለከታለን። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ህይወታችንን እየዳሰስን በቃሉ መሰረት እግዚአብሔር የሚናገረንን እግዚአብሔር የሚያናግረንን እንናገራለን። እግዚአብሔር የሚያሰማንን እንሰማለን። እግዚአብሔር በህሊናችን ቃሉን እንዲቀርጽልን ፈቃዱ ይሁንልን። ዓለሙንና በዓለም ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሰራው መቅደስ አይኖርም። እርሶ ሕይወትንና እስትንፋስን ሌላውንም ነገር ሁሉ ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎድለው በሰው እጅ አይገለገልም። ምናልባት እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ሰው ፈጠረ። የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበትም ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው። ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። የትምህርታችን ርዕስ ከዚህ ነው የተወሰደው። ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም። ምክንያቱም ይላል የሚቀጥለው ንባብ በእርሱ ሕያዋን እንንቀሳቀሳለን፣ እንኖራለን። እሱ ከእኛ ስላልተለየ እንቀሳቅሰናል፣ ያኖረናል እና ቅድም መጀመሪያ ላይ መጽሐፍ ቅዱሱ መልሱን ይነግረናል ብዬ ነበርና ነገረን። ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ብለን በርዕሱ ላይ ማን ነው እሱ የሚል ጥያቄ አንስተን ነበረ። መልሱን አግኝተነዋል። መርሱም ሰማይና ምድርን የፈጠረ እንድንተነፍስ እንድንንቀሳቀስ የሚያደርግ ሕያው እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከኛ አራቀን። እግዚአብሔር ከኛ አለመራቁን የሚያረጋግጡልን ብዙ ምስክሮች አሉ። ከተገነዘብን በሚገባ ካስተዋልን ብዙ ምስክሮች አሉ። ወደኋላ እንመጣበታለን። እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት ለእሱ ህልውና ለእሱ መኖር እርሱ ከዓለም እንዳልተለየ የሚመሰክሩ ብዙ ምስክሮችን አኑሯል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ከኛ አራቀም እግዚአብሔር ከኛ አለመራቁን የሚያረጋግጡልን ብዙ ምስክሮች አሉ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ እንተነፍሳለን። የመጀመሪያው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ እንተነፍሳለን። የምንተነፍሰው እግዚአብሔር ከእስትንፋሳችን እንዳይቋረጥ አድርጎ ስለጠበቀልን ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንና እርሱ እስትንፋሳችን እንዳይቋረጥ ከዛሬ ዕለት እንዲደርስ ስለወደደልን ስለፈቀደልን እንዳይቋረጥ አድርጎ ስለጠበቀልን ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንቀሳቀሳለን። የምንንቀሳቀሰው እንግዲህ እስትንፋስ ካለ መንቀሳቀስ አለ አይደል? ትክክል ነው። የምንተነፍሰው እግዚአብሔር እስትንፋሳችንን እንዳይቋረጥ ስለጠበቀልን ነው። እንንቀሳቀሳለን ደግሞ በቀጥሎ ያለው እንንቀሳቀሳለን። የምንንቀሳቀሰው እግዚአብሔር ከደዌ ስለጠበቀን ነው። በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዘን ቢሆን ኖሮ መንቀሳቀሱ የለም። በይበልጥ በአሁኑ ወቅት ያለው ደዌ እንደምታውቁት ነው። መተንፈስም የሚከለክል እንዲህ አድርጎ አፍ ነው የሚገለው እና ስለዚህ በእግዚአብሔር ቸርነት እንተነፍሳለን። በእግዚአብሔር ጥበቃ ከደዌ ተጠብቀን እንንቀሳቀሳለን እንንቀሳቀሳለን። እስካሁን ሰዓት ድረስ የእግዚአብሔር ቸርነት ስላልተለየን መንቀሳቀስ ብቻም አይደለም፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን። ይህንን የሚክድ ያለ አይመስለኝም። እግዚአብሔር ከእያንዳንዳችን ባለመራቁ በሰላም ውለን በሰላም እናድራለን። እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድና በእግዚአብሔር ቸርነት የተደረጉልን የሚከናወኑ ነገሮች ናቸው። መብላት፣ መጠጣት፣ በሰላም ውሎ በሰላም ማደር የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እኛ ከሚረግፉ ሰዎች ተሽለን አይደለም። ጽድቃችን፣ መልካም ስራችን አይደለም ከዚህ ያደረሰን፣ የእሱ ቸርነት ነው። ስለዚህ በቸርን በእኛ ላይ ያለንን ቸርነት እንዳንረሳ እና የመከራ ቀን እየረዘመ በመጣ ቁጥር እግዚአብሔር የሚያደርግልንን ቸርነት እንዳያስረሳን። አዎ መበርታት ያስፈልጋል። ምንም የጎደለብን ነገር የለም። እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አላጎደለብንም። እንንቀሳቀሳለን፣ እንተነፍሳለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን። ይሄ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። የመከራውን ቀን አሳጥርልን፣ የመከራውን ቀን አሳልፍልን ብለን ለምናለን። ይሄ ግዴታችን ስለሆነ ማለት ነው። እርሱ ደግሞ ልመናችንን ተቀብሎ በቸርነቱ በራሱ ጊዜ ያሳልፈዋል። በዚህ ተስፋ በዚህ ውል ነው ያለ ነው። በዚህ እምነት ነው ያለ ነው። እንጂ እኛማ በወደድነው በፈቀድነው ቀን አንድ ቀን ማደር የለበትም ይሄ ነገር ግን በእርሱ ፈቃድ ነው የሚሆነውና ወይኩም ፈቃድ ከብቻ ነው የምንለው ፈቃድ ይሁን አንተ የምታሳልፍበት ቀን ይድረስልን ያቺ ቀን ደርሳ ይሄ መከራ አልፎ በሰላም አንተን የምናመሰግንበትን ቀን አሳየን ነው የእኛ ጥያቄ እና በእግዚአብሔር ቸርነት የሚከናወኑ ናቸው እነዚህ ነገሮች መብላት፣ መጠጣት፣ መተንፈስ፣ መንቀሳቀስ እነዚህ በእግዚአብሔር ቸርነት የሚከናወኑ ናቸው እና እነዚህ ነገሮች ከኛ ዘንድ እስካሉ ድረስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለመሆኑ ምስክሮች ናቸው። ይህንን እንዳንረሳ። ያለ እግዚአብሔር እተነፍሳለሁ፣ ያለ እግዚአብሔር እንቀሳቀሳለሁ፣ ያለ እግዚአብሔር እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ አድራለሁ፣ እውላለሁ የሚል ሰው ካለ እንዲህ የሚሉ ሰዎች ካሉ ምናልባት አይጠፉም፣ ማን ያውቃል? ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል እንዳለ ዳዊት ከእንስሳ ያልተሻለ ሞኝ ሰው ነው። እንዲህ የሚል ሰው ካለ ይሄንን እያየ ያለ እግዚአብሔር መተንፈስ እንደማይቻል፣ ያለ እግዚአብሔር መንቀሳቀስ እንደማይቻል፣ ያለ እግዚአብሔር መዋል ማደር እንደማይቻል ያለ እግዚአብሔር ምንም ነገር ማድረግ እንደማይቻል አይኑ እያየ ጆሮ እየሰማ አእምሮ ማስተዋል አቅቶት ያለ እግዚአብሔር ነው የሚነጋው የሚመሸው፣ ያለ እግዚአብሔር ነው የምንቀሳቀሰው የሚል ሰው ካለ እርሱ ከእንስሳ ያልተሻለ ሞኝ ሰው ነው። እኔና እናንተ ግን ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር የተደረገ ነው። ይህ ሁሉ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከበን ነው ያለ ነው ማለት ነው። እናመስግን። ይህን ሊያስተምረን ነው እና በቀን ሰው ቤቱን ዘግቶ የሚቀመጠው በእረፍት ሰዓቱ ሌሊት ነው። በዚህ ሀገር በመሰረቱ ሌሊትም ቀንም ይሰራል። ያም ሆነ ግን ሌሊት ነው ለዚህ የተዘጋጀው። እኛ ግን 24 ሰዓት እሱ ወደደው ፈቀደ። በቃ ሊያስተምረን ያለኔ ፈቃድ አትወጡም አትገቡም፣ ያለኔ ፈቃድ ምንም መድረግ አትችሉም። እስቲ ስንቶቻችን ነው ይህንን አስበን ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገር? ስንቶቻችን ነው ይህችን ሰዓት ከእግዚአብሔር ጋር ያሳለፍ ነው? ብዙ እኮ ከራሳችን ፍላጎት ጋር ያሳለፍናቸው ዘመናት፣ ያሳለፍናቸው ቀናት፣ ያሳለፍናቸው ሰዓታት ብዙ ናቸው። እችን እስቲ አሁን በአሁኑ ወቅት ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘንባቸው ቀናት ስንት ናቸው? በዚህ ውስጥ ምናልባት እንግዲህ አሁን ከወር በላይ የሆነ ነው ጊዜው እየሄደ ነው እና በዚህ ቀን ውስጥ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ስንት ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረናል? በተቻለ መጠን አልተገናኛችሁም ብዬ አይደለም እኔ ከራሴ ጭምር ነው የምናገረው እና በተቻለ መጠን እግዚአብሔር በሰጠን ሰዓት ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ከእግዚአብሔር ጋር ለመወያየት የተደረገሉ ሁሉ በእግዚአብሔር መሆኑን የበላ ነው በእግዚአብሔር ቸርነት፣ የጠጣ ነውም በእግዚአብሔር ቸርነት፣ ከትላንትና ወደ ዛሬ የተሻገር ነው በእግዚአብሔር ቸርነት። ይህንን እንነጋገርና ይህ ሁሉ ያንተ ገንዘብ ነው የነገውንም ወይንም ቀሪ ዘመናችንንም የምታውቀው አንተ ነህ። እንደ ቸርነት ይሁን። ይህን ለማስተማር ስላደረግክም እናመሰግንሃለን። በኢሳይያስ እግዚአብሔር የጭንቅ እንጀራ ባበላ ጊዜ አስተማሪህ ከዓይኔ አይሰወር ብሏል። እግዚአብሔር የጭንቅ እንጀራ ባበላ ጊዜ እያስተማረህ ነውና አስተማሪህ ከዓይንህ አይሰወር። አሁንም አስተማሪያችን እግዚአብሔር ነው፣ እያስተማረን ነው ያለውና ከዓይናችን አይሰወር። እንየው ፊት ለፊት ወደንም ጠላንም ግዱ ያሳየናልና እንየው። እሱ እስካሁን ድረስ በፍቅር እያየን ነው። በፍቅርማ ባያየን በሰከንድ ውስጥ የለንም። በፍቅር ስላየን ግን እስካሁን አለን፣ እንተነፍሳለን፣ እንንቀሳቀሳለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን። ምንም የጎደለ ነገር የለን። ተመስገን ነው፣ ከደዌም ጠብቆናልና። ስለዚህ እግዚአብሔርን በራሴ እበላለሁ፣ በራሴ እጠጣለሁ፣ በራሴ እገባለሁ፣ በራሴ እኖራለሁ የሚል ሰው ካለ ከእንስሳ ያልተሻለ ነው። ዳዊት ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል እንዳለ ሰነፍ ሞኝ ሰው ነው። የሚቀጥለው ንባብ ሰማይና ምድርን ይላል። ሰማይና ምድርን ባህርንም በእርሱ ውስጥ ያለውን በባህር ውስጥ ያለውን ማለት ነው በእርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረው ወደ ሕያው እግዚአብሔር ትመለሱ ዘንድ ወንጌልን እንሰብካለን። ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ናቸው ይህንን ያሉት። ምን አሉ? ሰማይና ምድርን ባህርንም በእርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ እግዚአብሔር ወደ ሕያው እግዚአብሔር ትመለሱ ዘንድ ወንጌልን እንሰብካለን። ወንጌል ከእግዚአብሔር ጋር የምታገናኝ፣ ወንጌል ከክፉ መንገድ የምትመልስ፣ ወንጌል ምረት ወደሚገኝበት መንገድ ማነው ሀገር መርታ የምታደርስ ናት። ስለዚህ ይህን እንሰብካለን አለ። ከዛስ እርሱ ባለፉት ትውልዶች ባለፈው ዘመን ማለት ነው፣ ባለፉት ዘመናት ማለቱ ነው። እርሱ ባለፉት ትውልዶች አህዛብን አለ። ይሄ በዘፈቀደ የሚኖረውን ክፍል አሕዛብን ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ይሄዱ ዘንድ ተዋቸው። ትልቁ ጸብ ይሄ እኮ ነው። ልብ አድርጉት። ሰው እግዚአብሔር ባዘጋጀለት ጎዳና ነው መሄድ ያለበት። በራስ ጎዳና መሄድ ነው ይህን ሁሉ ችግር የሚያመጣው። ሌላ ቀርቶ ከሰማያት ወርዶ የእኛን ስጋ ተዋህዶ በመካከላችን ተመላልሶ እንደው መቼም ሁልጊዜ የምንናገረው ነውና ተነግሮ ተቆጥሮ የማያልቅ ያን ሁሉ ጽዋቶ መከራ ተቀብሎ ካዳንንም በኋላ እኮ አመን የምንልም ሰዎች እኮ አሁንም በራሳችን መንገድ ነው የምንሄደው። ይሄ ነው ክፋቱ። ምክንያቱም ሁሉም ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ እኮ ነው ያለው ኢሳያስ። የእኛን ህይወት እኮ ነው ከስቅለት በኋላ የክርስቶስን ሞት ከተናገረ በኋላ ያ ክርስቶስ ያደረገልንን ሁሉ ከተናገረ በኋላ ምን አለ? ሞቱን ማን አስታወሰው? ሁሉም ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ። የእኛ መንገድ መጥፎ ነው፣ የእግዚአብሔር መንገድ ነው መልካም። ስለዚህ አህዛብን ተዋቸዋል። አህዛብ እንግዲህ ቀድሞ ያሉት ማለት ነው። ተዋቸው በገዛ መንገዳቸው እንዲሄዱ። በሌላ መልኩ እኮ እግዚአብሔር በነፃ ፈቃድነት ፈቃደኝነት የሚያስተዳድር እንጂ በግድ አይደለም። ማንም ወደፈለገ መንገድ መሄድ ይችላል፣ መብቱ ነው። ግን መንገዱ የት ያደርሰኛል? ይሄ መንገድ በዚህ መንገድ ተጉዢ አድራሻ የት ነው? መጨረሻዬ ምንድን ነው የምለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል እንጂ ሁለት መንገዶች አሉ። በዛ ላይ መንገዱን መርጠን የመሽከርከር መንገዱን መርጠን የመጓዝ መብቱ የኛ ነው። ጌታም የተናገረ ሁለት መንገድ ነው። መጽሐፍት ሁሉ የሚናገሩት ሁለት መንገዶች አሉ ነው። አንዱ የእግዚአብሔር መንገድ ነው፣ አንዱ የራሳችን መንገድ ነው። በራስ መንገድ ከሄድክ የት እንደምትደርስም ያሳያል። በእግዚአብሔር መንገድ ከሄድን የት እንደምንደርስም ያሳየናል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደውም ጌታ ግልጽ አድርጎ እግዚአብሔር በማይፈቅደው መንገድ የምትጓዙ ከሆነ መጨረሻው ሞት ነው ነው ያለው። እኔ በመረጥኩላችሁ መንገድ የምትጓዙ ከሆነ ደግሞ መጨረሻችሁ ሕይወት ነው ነው ያለው። ስለዚህ ያለፉትን ትውልዶች በራሳቸው ጎዳና ይሄዱ ዘንድ ተዋቸው አለ። ከዚህም ሁሉ ጋር አለ እንግዲህ ከዚሁም ሁሉ ጋር መልካም ስራ እየሰራ ማ እግዚአብሔር ምንድን ነው መልካሙ ስራ? አብረን እናያለን። መልካሙን ስራ እየሰራ ምን አደረገ? ከሰማይ ዝናምን ፍሬ የሚሆንበትን ወራት ሲሰጠን፣ ይሄ እግዚአብሔር መልካምነት ነው። አይደለም። ዘመንን የሚሰጥ ዝናምን የሚሰጥ ፍሬን የሚሰጥ ምድር የዘሩባትን እንድታበቅል የሚያደርግ ያንን በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚያቀርበውን እግዚአብሔር ለሰው ያዘጋጀውን ለመብላት ዘመናትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ምን አለ? ከሰማይ ዝናምን ፍሬ የሚሆንበትን ወራት ሲሰጠን ቀጥሎ ያለው ልባችንንም በመብልና በደስታ ሲሞላ። አዎ ዝናብ ካገኘን፣ ፍሬ ካገኘን፣ ከበላን፣ ከጠጣን ይህን ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገልን ነው ብለን እግዚአብሔርን እያመሰገን ልባችን በደስታ ይሞላል ማለት ነው። እና በደስታ ሲሞላው ካለ በኋላ ራሱን ያለ ምስክር አልተውም አለ። ዘርዝሮ ተናገረ እኮ ምስክሮቹን አስቀመጠና እነኚህን ነገሮች እንደ ቀላል እንዳትመለከቷቸው። እነኚህ እኮ አሁን የዘረዘርኳቸው የእግዚአብሔር ምስክሮች ናቸው። ምን ምንድን ናቸው እነሱ? ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትን ወራ ሲሰጥ ልባችንን በመብልና በደስታ ሲሞላ እነዚህ ድርጊቶች እግዚአብሔር ለመኖሩ እግዚአብሔር መጋቢ ለመሆኑ እግዚአብሔር ጠባቂ ለመሆኑ እግዚአብሔር አፍቃሪ ለመሆኑ ምስክሮች ናቸው ስለዚህ ራሱን ያለ ምስክር አልተውም እውነት ነው የሐራ ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ንባብ እናገኘዋለን ሁላችሁም አውጥታችሁ ተመልከቱት ያለ ምስክር እግዚአብሔርን ራሱን አልተውም ማለት ዝናብ መዝነቡ ሀለወተ እግዚአብሔርን ይገልጻል። ምድር ፍሬ መስጠቷ ሀለወተ እግዚአብሔርን ይገልጻል። ያ ፍሬ በአንድ ቀን በቅሎ በአንድ ቀን አላፈራምና ፍሬ አፍርቶ ያንን ደግሞ የሰው ልጅ እንዲመገብ አድርጎ ዘመንን ወራትን መስጠቱ ሀለወተ እግዚአብሔርን ይመሰክራል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በእነዚህ ምስክሮች እግዚአብሔር ከኛ ያራቀ መሆኑን በመገንዘብና በማመን ከእኛ ያልተለየ እግዚአብሔርን ከደዌ ጠብቀን። ምክንያቱም ከእኛ ራቀ አይደለም አይደል? ርዕሳችንም እኮ እሱ ነው። ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ነው ያለው። አለመራቁን በማስረጃ ነገረን። ትበላላችሁ፣ ትጠጣላችሁ፣ ትንቀሳቀሳላችሁ፣ ትወጣላችሁ፣ ትገባላችሁ፣ ትውላላችሁ፣ ታድራላችሁ። ይሄ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔር ምስክሮች ናቸው ብሏል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለመሆኑ ማለት ነው። ይሄ በዚህ ካረጋገጥ ከኛ ያልተለየ እግዚአብሔርን ከደዌ ጠብቀን፣ ከአይነሞት ሞት ሰውረን፣ የዕለት ምግባችንን ስጠን፣ በሰላም እንዳዋልከን በሰላም አሳድረን፣ በሰላም ያሳደርከን በሰላም አውለን እያል እንለምነዋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ስላራቀ ማለት ከኛ ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ነው የራሳችን እያንዳንዳችን ራሳችንን ጠይቃ ርቋል ከእግዚአብሔር ከኛ እያንዳንዳችን እኔ በበኩሌ እየተንከባከበን እየመገበን እያበላን እያንቀሳቀሰን ያኖረኛል እዚህ አድርሶኛል በራሱ ቸርነት ይህንን አለመመስከር ራሱ በደል ነው እየበላን እየጠጣን እግዚአብሔርን የምናማርር ከሆነም ደግሞ በደል ነው በዚህ የማናመሰግንም ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ይቀየማል። እግዚአብሔር ላደረገው ነገር ሁሉ ተመስገን ነው የሚባለው። ይህንንም ቀን ስላመጣ ተመስገን፣ በቃ ይኸው ሌላ ነገር አይደለም። አዎ። ስለዚህ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር እኛን ለማስተማር ያመጣው ሊሆን ይችላል። ሰይጣን እኛን ለማጥፋት ያመጣው ሊሆን ይችላል። ሰይጣንም ያምጣው እግዚአብሔርም ያምጣው ተመስገን ነው ከኛ የሚጠበቀው። አንተን የምናውቅበትን ዘመን አንተን የምንረዳበትን ጥበብ አምጥተ በጥበብ ሰብስበ በፊትህ አድርገ እያስተማርከን ነው፣ እየመከርከን ነው፣ ስለወደድከን ነው፣ እናመሰግናሃለን እንለዋለን። ስለዚህ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በያላችሁበት እግዚአብሔርን አመስግኑ። በይበልጥ አማኙን ክፍል ነው እየተናገርኩ ያለሁትና አማኝ ነኝ ካልክ ዛሬ አመስግን። ከሌላው ተርፈን ዛሬ ደርሰናልና እናመስግን። እንንቀሳቀሳለንና እናመስግን። እንበላለን እንጠጣለንና እናመስግን። ስለዚህ ያለማመስገን ሰይጣንን ደስ ያሰኘዋል። ሰይጣን ይህንን የሚያደርገው ብዙም ጊዜ ራሱ ስልጣኑን ያጣው እኮ መላክ ሆነ የተፈጠረው ስልጣኑን አቶ ሰይጣን የተባለ እኮ አላመሰግንም በማለቱ ብቻ ነው። ሌላ ምንም ታሪክ የለም። አይሰርቅም፣ አመነዝርም ሌላ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ይኸው ነው። ይሄን አላደርግም አለ። ከሆነ ብሎ ያው ጠላት ሆኖ እሱ ወድቆ ሌሎቹን እየጣለ ይገኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነት መንፈስም ይጠብቀን። ምናልባት በህይወት መንቀሳቀሳችን ብቻ አይደለም፣ ሰይጣን በአእምሯችንም ተጫውቶ ሊሆን ይችላል እና ሰይጣን በአይምሯችን እንዳይጫወት ለሰይጣን በአይምሯችን ውስጥ ቦታ እንዳንሰጠው በስነ ስርዓቱ በእግዚአብሔር ቃል ራሳችንን እየገነባን ከሰይጣን ተጠብቀን እንድንኖር ያስፈልጋልና ሁላችሁም በርቱ። እግዚአብሔር በወደደው እግዚአብሔር በፈቀደው ቀን መከራውን ያሳልፍልናል። ባያሳልፍልንም ወዴት መሄጃ የለንም። ልብ አድርጉት። ይህ መሄጃ የለንም። በቃ ስሙን እየጠራን እንሞታለን። ይኸው ነው ያለው ድል ይሄ ነው። በቃ ፈቃዱ ከሆነ መከራውን ያሳልፍልናል። ፈቃዱም ካልሆነ ስሙን እየጠራን ወደ እሱ እንሄዳለን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይህን የመከራ ዘመን በቸርነቱ ያሳልፍልን። ይማረን፣ ይቅር ይበለን፣ ለንስሐ ያብቃን። ወደ እርሱ ተመልሰን ይቅርታ የምንጠይቅበትን ዕለትና ሰዓት እንዲሰጠን ፈቃዱ ይሁንልን። የእግዚአብሔር ጸጋ በያላችሁበት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ጥበቃ አይለያችሁ። እግዚአብሔር በነፍስ በስጋ ይታደጋችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ሰላማዊ ጊዜ ያድርግልን።